Hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin pinag-iingat at pinaghahanda ang publiko sa sinasabing panibagong virus. Darating na ang pinangangambahan at kinatatakutan ng lahat. Ito ay di maiiwasan at pumapatay. Wala daw gamot o bakuna sa parating na ito. Ang pinakamasama ay kahit naka-face mask at face shield ay hindi mo siya mapipigil. Ang tawag dito ay Velsa 30 at kahit nasa bahay ka pa ay makakapasok pa din sa bahay nyo. Ang carrier daw nito na pupunta sa bahay nyo ay siguradong maipapasa sa'yo hindi ka muna makakaranas ng sakit ng ulo, pero pag nasa kamay mo na at galing sa kamay ng iba ay bigla na lang sasakit ulo mo dahil sa problemang dulot nito. At baka mapasigaw ka pa para makuha atensyon ng mga kasama mo sa bahay. Ang isa pang nakakatakot ay bigla siyang lumalaki. At ito talaga ang papatay. Mahirap talaga ang Velsa 30 dahil madami itong klase. Una, Velsa kuryente. Velsa tubig, Velsa telepono at cellphone, Velsa internet, Velsa cable, Velsa ibang kapecho mo best, at VEL-VEL removal expenses. Lalo na kung umuupa ka sa bahay, VEL sa renta. Kung sarili mo naman bahay at lupa ay VEL sa amilyar. Kaya maghanda, ito ang papatay. Papatay ng koleksyon ng mga ginagamit mo pag di bayaran lahat. Walang nakakaligtas sa VELSA Turkey virus. Kaya maghanap ka ng extra source of income mo para may panlaban ka na ngayon sa VELSA Turkey virus.